哎，回来了。好。应该在十分钟内。那我直接进入。好。 That's the last. 完了，这队友要死。Placing a portal. Taking fire. Recharging shields. I set the portal. Enemy down. Reloading. Reloading. squad's down. made the right <laughs> down. 30 seconds remain. The ring is nearby. <laughs> You're tight. 嗯，对对对对翻场真的比较好打。兄弟，我不是挂，技术比较好而已。我这里，二零，我在他没甲，他没。 Oh ja, ik kan er eigenlijk over. Ik heb hier een avond kunnen besloten. Reloading. Enemy down. Ja. Get naar de zo. 我这我这我这我这，我先往传送门拉走。这一个。嗨。嘿。 the last one. Recharging nice work. Shield. Good work. You're the kill leader. Reloading. There's you, touch you, touch you. Repairing. Leider, leider. 看到，看到了，楼顶楼顶楼，这边对面顶楼一个，哎，居然没有人，搞了，OK，换向，还有人，抓我就好。 小一，OK。他们的斗希望有波浪图。在在瞄准的时候，瞄准走路的时候冲锋枪会比较快。后者。后八六。 来舔包的，舔在下面。哦，这上面有哇。二零是他队友。哎，三长。二零在下面。 哇！怎么看不到？啊！这哇！你们会不会有自动打药？有是不充值。自动打药。又来了。 烦的，那个驱波赛是真的烦。这上面上来一下，下后面后面你后面你后面。我的金标，我的金标，金标没了，金标没了。 squad Reloading. Gas trap deployed. Once again, something!